Hola amigos de Freezy Más da Pablo. Para el giorno de hoy voy a hacer tres ejercicios para guadañar masa muscular para el pectoral. Como puedes guardar, <laughs> son un poquito de magrito porque estoy corriendo tropo, tropo, tropo. Facho tropo cardio. Adesso, el giorno de hoy con estos tres ejercicios te van a ayudar eh, a guadañar eh, un po' de masa muscular. He portado mi valilleta con mis 22 kilos, pero tú a casa le puedes aumentar 40 eh, kilos, 50 kilos, 60 kilos, dependiendo la tu capacidad. Para el giorno de hoy, habíamos bisogno de un paio de manubri, unas barras, anche una banda elástica, elástica, lacho la varilleta porque vamos a, hacer estos tres ejercicios, voy a repetirlo, voy a hacer tres ejercicios, un ejercicio lo repito tres volte, pero tú a casa no me lo fai, tres, 4 y 5 vueltas me le pueden modificar el peso aunque el número de repeticiones vamos a iniciar con un poquito de, movilidad vamos a mover un poquito las brazas dietro dietro dietro dietro abro chiudo chiudo abro en dietro echamos una espinta al al gómito Ta, cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio ok perfecto vado avanti Ta, pues, este ejercicio, pues, este, este ejercicio de, stretching. Cambio nuevamente, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. No se pierde mucho tiempo. Yo espero que estos ejercicios te sean eficaces per tu entrenamiento, para tu rutina. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar con primo con nuestra banda elástica, vamos a hacer un de de pusha o de piegamenti, voy Voy a fare tre serie ¿de ¿De quanto? ¿De quanto la faccio? a fare de 15, de 15 si tú metes una banda de de otro color, la yala la rosa, la nera se sentirá más resistencia. Tú puedes ir modificando ogni serie, aumentándole un poquito la, el peso, así aumenta tu masa muscular. Para el giorno de hoy, petto, petto, petto, aunque el brazo se elabora con el peto Tres ejercicios. Y se inicia. Si ancora no te has inscrito. Inscríbete a este canal. Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Vamos a meter la a prender el elástico de esta forma, de esta forma, lo metemos de esta forma, en Ta, Vamos a hacer 15 repeticiones, 15. 3. Abro, abro largo, abro largo que dietro y guardo de frente. 3, 2, 1, Vía. 1, se siente la fatica y te guarda está te diventa el brazo eh, grande, importante. Abrir un poco la espalda, abrir un poco la espalda cosí el peto, el peto que tú hay si sea poco grande, viene y Pues si tú no abres la espalda, lo metes dentro, se no, no. Debes abrirte, abrirte, abrirte, abrirte. Abrir un poco Aquí hablamos español e italiano. la chugamano la chucamano nuestro chucamano este ejercicio tú lo puedes hacer a casa sin el esté o sopra de una panquina o cualquier cosa que sea alto mi reposo, mi reposo más o menos de 30 45 segundos para iniciar la próxima serie serie serie serie puedes cambiar el elástico vedele pues, eh, più resistencia più resistencia avanza un poco la repetición ok nuovamente 15 15 15 15 15 15 15 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 madre de Dios madre de Dios 60 60 60 60 el bicipiti, 60 60 60 tú vas cambiando, tú vas cambiando progresivamente cambia el elástico, prende uno più, uno più forte he detto prima faccio 3 series tú acá se fai la cuarta y la quinta cosí estimula el músculo dopo de esto, dopo que estimula el músculo puedes mangiarte cosa ligero una ensalatina eh, <laughs> te hidrata lascia, me lascia reposar eh, con ejercicio al menos de uno, de uno a 2 giorni la próxima vuelta alenas un poquito la le ok respiro profundo y me preparo para nuestra última y tercera serie per me. Tú me fai la cuarta, la cuarta, tú me fai la cuarta. Respiro, respiro, respiro. Últimamente estoy haciendo tropo atlética allora por Puede potete guardar que que la masa muscular mía sea basato, Pero a eso torno nuevamente a, a, mi 80, 87 kg. En este momento son 82, 82. Posso fare il peso mosca. Posso <laughs> fare il pugile. ok, ok, perfecto. Andiamo con nuestra terza serie. Terza y última serie. Tú me fue la cuarta. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, El brazo, el brazo Se siente el brazo, se siente, se siente. Se siente, se siente, se siente, guarda. se siente. Bebemos <laughs> un poquito de Agua agua, hidrataciones. Que no manque la hidrataciones. Rica, rica. Ok. Voy a lachar el cosí con con el, el elástico adesso ah, prendo i manubri aproximadamente queste due due manubri pesano 20 kg vamos a fare este movimento su en you tú a como facciamo 3 4 series puedes aumentarle progresivamente voy a fare 15 repeticiones 15 15 15 inizio con 15 si aumento il peso abbasso a 12 si aumento il peso Echando a 10 si aumento el peso faccio 8 Yo voy a fare 3 de 15 con 20 kg vamos a meter El el il, il el tapete tapete. tappeto al menos un poquito de No siento tropo el, la esquina ok Me sdraio Me Giro, giro, giro. Giro. Ok. 3, 2, 1, via. Faccio questo. 1, 2, 3, 4, respiro. 5, 6, 7, 8, 9 10 1 2 3 4 vamos vamos vamos 5 uh. padre de Dios 60 60 60 60 60 60 en el laboro el laboro el pectoral y 60 60 60 60 vamos a inventar ese peto grande e eh, forte, grande y forte, grande y forte, grande y forte. Cuál pecho petto deve venire fuori, guarda. Almeno salutare, salutare, guarda. Ta ta ta ta ta ta ta. Ok, perfecto riposo, me riposo aproximadamente un minuto, un minuto. En el laboro de pectorales se siente, también involucramos tanto lo que es el bicipiti y el tricipiti. El músculo antagonista, el bicipiti, antagonista, el tricipiti. bueno, ya el pecho se puede ver Si tú repites estos ejercicios al menos dos vueltas de semana, serán eficaces para mejorar tu tono muscular del pecho Ok, me hidrato, me hidrato, me hidrato, me hidrato. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal. Perfecto, andiamo a nuestra segunda se sentirá la fatiga, se sentirá, se sentirá. 3, 2, 1 e via. 1, respiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo abrir. 8 9 10 respiro 1 2 3 4 vamos vamos vamos 5 ah. ai ai ai ai ai tutto questo sforzo vendrà pagato vendrà pagato questo sforzo vendrà questo non sarà in vano Si tu, si a tu a eso progresivamente, al menos de due a 3 vueltas a settimana, como come faccio vas a, vas a una eh, a, a un'età diciamo, más adulto, però più mantenuto, più in forma, più saludable, più carico, più carico pues, para fare tu tuo lavoro, todas tutte le tue occupazioni Ta, Ya he fatto due, ya, guarda, ya el pecho, guarda, ya el pecho, guarda. Como dicho prima, vamos a abrir un poquito el espalda, el espalda así se de un poquito la se de un poquito la forma que te estéis alenando hayamos hecho ya nuestra segunda serie manca la terza pero tú me fai la cuarta, aunque la quinta ta ta ta ta ta ta oye la gambe oye la gambe dopo domani facciamo addome dopo gambe ok me preparo eh, le ricordo la pausa de 1 de un minuto a un minuto y medio o dos minutos, dependiendo de la tu capacidad física o condiciones físicas. Ok, andamos con la terza, terza y última pero ve porque te está diventando bullo, está diventando oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, te está viendo la luz, la luz. Ok, me preparo, abierta, 3, 2, 1, vía, 1, 2, respiro, Ah, ok. Ah. Madre de Dios, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente el laboro. Voy a hacer un ejercicio que se llama el pullover. A eso le voy a basar el peso porque está pesante, está pesante para hacer el pullover con due manubri. Vamos a, avanzarle uno. Uno. Un kili, due kili. También nos fichamos con 8 y 8, 8 y 8. 8 y 8, 8 y 8, 8 y 8. Pablo, ¿qué cuántas vueltas hay que alenarse en la semana? Dependiendo. Depende, depende de las condiciones físicas, depende el tiempo y depende la, la la bolia, la voluntad. El deseo, el deseo. Ok. Dolió 4 kilos, 4 kilos y y otro. Siempre vamos a hacer nuestro tercero, terzo y último ejercicio. Este se llama el pullover. Importante. Y modificando el peso, el peso, el peso. Piú peso, piú peso, menos repeticiones. Ok, vamos a hacer nuestro tercer ejercicio. Nuestro tercer ejercicio se consiste en este movimiento. este movimiento. Prendo el peso. You. Ah está. Este ejercicio nos ayuda a expandir la casa torácica. Me preparo, me preparo. 3, 2, 1, vía. Ah. 2, vamos a fare 12, 12, 3, 4, 5, Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Undici. Dodici. Tre più. Ah. Ah. Quindici. el pullover, el pullover, pullover. Nos ayuda a expandir, expandir la casa torácica. Cosí guarda. Ta, ta, ta, ta, ta. Petto, el viene fuori, el peto viene fuori. Importante, ser constante, constante, si tú sei constante vas a ver grandes resultados Ok, ¿vamos pa Facciamo la pausa. un poquito de chivole la hidratación, ¿no? Andato via el sole, está arrivando el freddo, se sente freddo. Ok, andamos nuestra nuestra nuestra terza, nuestra segunda serie, segunda serie de pullover. de Ah, ah, ah, 60, 60, 60 que estamos laborando, siente que estamos laborando. Lázame tu comento, lázame tu comento. Si ancora no te has inscrito a este canal, Escríbete Ayúdame a a salir, salir, a mejorar, no? Pablo, que facciamo un allenamento per il tricipiti? Facciamo un allenamento per il tricipiti. Pablo, que facciamo un allenamento para interno cocha Facciamo un allenamento para interno cocha Pablo, que un allenamento per el glute? Facciamo per el glute. Ya se siente ya se siente la que estamos allenando. Ya se siente un poquito gonfio, ¿no? Gonfio, gonfio, gonfio. Me preparo, me preparo para para mí la última, la terza, tú me fai 3, 4, anche 5, 5, 5 series. Ok, Último, último para mí, Último, último que se está diventando bullo. Está haciendo freddo. Fa freddo, fa freddo fuori. Ok. Si va, si va, si va. Ah. ¡Ah! 12. 13. Vamos, vamos, vamos. 12. ¡Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ¡Ah! Ya, yo es finito. Yo es finito, yo es finito. A te te manca, te manca una, aunque due. 4 Aunque 5 Te manca un en Un una la puedes fare vamos a hacer un poquito de digamos de stretching ya stretching ya se siente el petto ya el petto se ve vamos a fare esto así cambia dietro cambia dietro otra Avante tres ejercicios para aumentar la masa muscular ¿eh? del pectoral ¿eh? dietro ok 1, 2, abro, 1, 2, abro, 1, 2, abro, 1, 2, abro, 1, 2, abro. Por el giorno de hoy habíamos finito. Miles, miles, miles, miles, miles gracias a todas las personas que se han alenado del inicio a la fine. De cuore, Pablo.